Vou botar que eu fico. Hum, foi com Big Skate. Será que é bom? ai É só um teste. Ali não cansa consegui 31 mil. E... Ai. Deve ter doído. Eu vou botar Pops. Eu vou botar diversidade. Velocidade. Mega rampa. E tudo fazendo. Eu pego essa moto. Tá muito bom a moto. Nesse mapa. Daí a moto sobe. Marcelo, se Deus solto outro você também, ó. Retiro isso porque a moto é tá capota. Daí agora, Olha isso que bom. Uh, é pura. Vou lá no altão. Aí, foi 25 mil. Isso é foi como futebol faz. Como que isso funciona? É, entendi, tem que ser em outro mapa. Então vamos, gente. Eu fui na escada. Agora só botar em feico e o futebol. Vai destruídos. É ai, ai. Ai, que fraco. Agora eu vou tentar botar dinamite. Dinamite. Nossa, que um pops aqui, mas não tem. Nego eu. toplar mapa. Botei esse. Botei o meu ruim porque tem meu ódio. Daí. De fique, fique melhor. Tá bom, porque ó. Não peço incêndio. Ixi, a cama é bom. É muito bom. Vai. que batu. Que bom. E quebrou tudo mesmo. Agora botar um Será que funciona né? botar uma cama aqui? Não, a ideia é uma rampa. Não foi. E aqui. bem eu vou aqui. Vou tentar pegar essa cadeira. Vai aqui. Vou quebrar a cabeça pra conseguir muito ponto. eu vou o carro, quer é feito o mais ponto. Doeu. 23 mil. Nu. É muito. Mas muito. E a mega rampa? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É mais rápido. Solta. E agora, galera, bateu a cabeça. ruim E aqui. Machucar. Vai machucar. Até que não machucou. Daí. Caca aqui. Aqui. Aqui. No meio do rampa. Agora vai aqui. Ainda foi do jeito errado. Vai ter que segurar isso. É assim que não cai. Olha isso. Vai empinar. pinou e... Aqui é, foi passar um com a média. Agora, olha grande. Isso é merda. Essa é grande. Não pare muito rápido. Senão... Fogo. Isso. Não deu pra subir. Daí eu fui. Eu fui porque é uma pizza foto. É sem jogar o mapa. É, é, Daí é, dei errado. Fui uma penteira. A gente joga pelo outro. Esse é uma que eu escolhi tempo que escolhi vai isso foi pra descer aí surso mentira deu nada atrás água pura vai agora doeu meu recorde. Daí eu termino o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like se quer o canal. E espero o próximo vídeo. Um vídeo vai ser de um montão de coisa aqui no jogo. Então, até o próximo vídeo. E tchau! Microsoft Xorgo. Deixe a internet ativada tá para tirar um anúncio. Então, fui! Uh.